Hop, hammaga avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi darsda sizlar bilan xudo xolisi korona ehm, fizikal va korona oddiy LGSMTLda ehm, refleksion va refraction bo'limini ko'rib chiqamiz. Eh, refraction bo'limini o'zini ko'rib chiqamiz. Hop, refraction bo'limi bizga nimaga javob beradi? Hozir mana buni eh, fizikal materialdan boshlaymiz. O'tgan safar eh, logisidan boshlagandim. Hop, refraction amountni hozir birga olib chiqamiz. Birga olib chiqqanimizda bizga mana bunaqa cherxovatiy narsa hosil bo'ldi. Buni sababi buni sababi bizada mana bu e, roughness bo'limi katta e, sonda turibdi buni nolga olib chiqamiz nolga olib chiqadigan bo'lsak bizada mana bunaqa shisha material hosil bo'ldi shishaga o'xshash material endi bizada ham ayvor degan e, son bor bu son har xil materiallarga har xil bunaqada o'ynaydi buni masalan bir beradigan bo'lsak bizada vakuum ya'ni havoni materiali hosil bo'ladi birdan tepasi masalan bir butun olti uchda bizada suv materiali bor ya'ni suvi refraksiya refraksiya amount ho'p bu hammasini jadvallarini ayyor jadvalini ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi internetdan ochiq naqlda bor ho'p endi xuddi shu mana shu materialni mana bu karon legacida yasaydigan bo'lsak ho'p uchun man diffuzni olib qolaman refleksionga bir beraman hamda refraksinga bir beraman va mana bu ikkita ayyorni birov o'ttiz uch oqchaman shunda bizada xuddi mana bunday yasalingan material hosil bo'ldi farqini mana ko'rishingiz mumkin hech qanaqa farqi yo'q ho'p endi bizada refraksinda nima narsalar bor refraksinda bizada ko'rayotganlaridek kolor bor ya'ni bundan oldingi materiallardagi mana misol buni rangini o'zgartiradigan bo'lsam hop hozir buni essayini qolishim kerak rangini o'zgartirsam mana bu narsani rangi o'zgaradi ya'ni mana shishani ochroq qilamiz hozir bir rangini ozgincha qilib qo'yamiz ko'rayotganinglar ekan ana bunaqa qizil shisha hosil bo'ldi bu narsani yana ham e, yaqqolroq namoyish etish uchun bizada volumetric and sss degan bo'limi bor volumetric and sss ya'ni subsurface scattering bizada shishani yana qo'shimcha e, funksiyalarini misol chiqarish chiqarishga yordam beradi shisha va suvda bu narsalar bor ya'ni e, oynani agar chekkasini ko'radigan bo'lsanglar bizada kichkina bunday yashil оборот Э, aylanadi shu narsani misol mana bu tomondan bundoq chiqaradigan bo'lsak masalan yashilga olib kelamiz okey va e, mana bu oddiy anaqani rangini refraksini oppoq qilib qo'yaman hozir okey va mana bitta misol distance degan narsa bor o'n beraman o'n santimetrda mana ko'rayotganingizdek mana bunaqa yam yashil materialga aylanib qoldi shishalarni bo'yashda mana mana shu volumetrik skatteringdan foydalanishinglarni tavsiya qilaman hozir ellik santimetr yoki bir metrga beradigan bo'lsak ham soniyalar katta bo'ladigan bo'lsa shunchalik ham materiallar ochirib boradi va misol hozir agar bizlar ham bir modelimizni bitta qismini mana turadigan bo'lsak ham chekkalarini ko'rishinglar mumkin bo'ladi hozir mana qalin joylari bor mana ularga ham biz subsurface scattering qanaqa ta'sir qiladi masalan yuradigan bo'lsak hop bizada manimcha bu yoqda hech qanaqa material ortiqcha model e, qolmadi mana bu yoq tomonlarida mana e, qalin joyida ya'ni rang e, o'zgarishini ko'rishinglar mumkin bo'ladi mana qalin joylarda mana bunaqa to'qroq yasalga boryapti yana kattalashtiramiz besh yuzligi besh yuzlik olib chiqqan paytimizda faqat mana qalin joylarni o'zida o'sha bergan rangimizda qolyapti bu narsa misol hozir mana bitta yana bitta boksga olamiz bitta boks yasaymiz mana sayn qiladigan bo'lsak mana bizlar asosiy rangimiz oq bo'lib turibdi lekin mana bu chekkasida misol mana hozir qisqaroq qiladigan bo'lsak mana bu yashillik mavjud buni yana yaqqolroq qilish uchun mana bu qalinligini yana ham kichiktiramiz Şişere yani mən bu oyna materialidir. Aynan mana shu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi hayotda. Endi xuddi shu effektni bunda, ya'ni korona e, fizikal materialda qiladigan bo'lsak. Hop, bizda base layer bor. Base layerga tengmiz. Refractionda masalan, bitta amount bor. Hop va dispersiyalarni hozir ko'rib chiqamiz. Hop. Va bizda ham tomonda yana xuddi shu advanced optionsda yo'q advanced emasdi media optionsda mana volumetric e, scattering degan narsa bor tasdiqlaymiz anki hop mana rangini ko'payib olmagan ekanmiz ko'payib olamiz copy hozir e, suvga o'xshab o'xshatyapti buni hozir ana undaqasini katta qilib qo'yamiz mana yerda narigida bir o'ttiz uch qolib ketgan ekan bir butun ellik ikki yoki bir butun o'ndan olti beradigan bo'lsak anda bunaqa refleksini kuchayadi va shishali darajasi ya'ni ham oshadi masalan 300 deydigan bo'lsak 200 deydigan bo'lsak mana yaqqol o'sha narsani ko'rishingiz mumkin bo'ladi Xo'p, endi bu materialga ya'ni manba korona bitmap bo'ladigan bo'lsa ya'ni jirt kartani oladigan bo'lsak jirt kartani misol e, refraction amount degan joyga ulaydigan bo'lsak olib turib shunday beradigan bo'lsak instance bilan bizada نقمات e, oyna hosil حصل ya'ni e, oq joylarida جايلاردا mm, nur to'liq o'tkazadi e, qora joylarda aksincha nur o'tkazmaydi bizada hozir kartamiz sal kuzrangroq bo'lgani uchun bunaqa matviy oyna hosil bo'lib qoldi ho'p endi keyingi bo'lim kavsichka kavsichkani ko'rishimiz uchun bizada sal boshqacharoq ko'rinishdagi narsa bo'lishi kerak o'shaning uchun uni xudo xolis oxirroqda bir yana ko'rsatib o'tib ketaman dispersiyani ko'rib chiqamiz dispersiya bizada masalan bitta anaqa boks bo'lsin masalan deylik o'nta o'nta o'nta segmenti bilan va bunga misol noise beraylik hech narsa o'zgarmadi ham sayz juda katta ekan taxminan anaqa narsa bo'ladigan bo'lsa hozir mana shuni o'zida e, anaqani ham ko'rsatib ketaman kartochkani ham dispersiya bizada hop rangini nol qilib qo'yamiz ekan uni nol qilib qo'yadigan bo'lsak mana işte dispersiyani bunday bosadigan bo'lsak bizada anaqa e, brilliant yoki shunga o'xshagan anaqalarda chekkasida misol rangga o'ynashi bor o'sha narsani bizga hozir qilib beradi bu amount hop e, o'zi 30 dan tepa ya'ni 0 e, dan 0 e, dan 60 gacha boradi hop masalan 30 beradigan bo'lsak bizda 30 40 lar orasida mana bu effektimiz yana ham ko'payib boradi 60 da kamayib ketadi bizda brilliant va shunga o'xshagan narsalarda 50 va shu sonlar atrofida bo'ladi dispersion amount dispersion amount bu narsa mana shu ko'rib chiqilinadi ho'p endi kaustikaga keladigan bo'lsak kaustika bizada mana bu nurni sinishi ya'ni hop mana bu yerda misol soyalari bo'ladigan bo'lsa hozir mana bu refraction refraction o'chiradigan bo'lsak bizada soya bo'lmaydi mana bu shisha ya'ni o'zidan soya qoldirmaydi kaustikani qo'shadigan bo'lsak o'zidan qanaqadir miqdorda soya qoldiradi va kaustika bizada hozir aniq ishlash uchun performance bo'limida kaustik solver mana buni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi yoqamiz hech keting teng shu holatda qoldiramiz va render bosamiz ekranni kattalashtirib olaman Bassellarda va shunga o'xshagan joylarda ishlatilinadi bu narsa Xo'p, hozir videoni pauzaga qo'yib turaman. Natijasi sal ko'rinishi bilan yana videoni pauzadan olaman. Hozir render jarayonida mana bu narsani ko'rsatib o'tmoqchi edim. ustida qo'yilgan mana bu ishda ya'ni mashinalarda e, ham xuddi mana shu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, pastellada ko'rishimiz mumkin kaustik ah, impul deydigan bo'lsanglar mana bunaqa eh, narsa hosil bo'ladi bizada mana bu narsa mana mana shu narsa kaustika effekti oddiy materiallarda bu narsa bo'lmaydi ya'ni mana bu nur kelib suv eh, suvga urilyapti va mana bu o'zini aksini topyapti eh, hayotda bu narsa bor hayotdan olingan misol rasmlarni qaraydigan bo'lsanglar bu narsa unaqa yaqqol ko'rinmasligi mumkin lekin e, agar ishlay boshladigan bo'lsanglar yana ham reallikka oshiradi hop endi renderga qaytadigan bo'lsak bizada ham pastda ham soya hosil bo'lyapti ichida ham qanaqadir bir bola o'zgarishlar bo'lyapti buni yana ham yaqqol ko'rishga hozir mana bu tomondan bitta chiroq qo'shamiz direct light bo'ladigan bo'lsa bunga qaragan masalan quyosh yoki shunga o'xshagan narsa shu orqali e, yana ham e, yaqinroqdan tanisha olsak bo'ladi bu narsa bilan rendere basamiz hop sanimiz juda yorug' ketib qolibdi butun o'ndan beramiz bo'ldi hozir pauzaga qo'yib turaman yana videoni hop mana endi o'zinglar ko'rishinglar mumkin bo'lyapti hozir mana bitta mana anaqa soya hosil bo'lyapti mana ko'rayotganlaringdek mana shu narsa kaustika deyiladi va o'sha bo'limi bo'limidagi kaustiks galstikasi orqali boshqariladi hamda bu yoq tomondan nastroykalarni yoqib qo'yishinglar kerak bo'lgan joyi bor o'shani yoqib qo'ysanglar bo'ldi ho'p ikkinchi darsimizga ham tushunarli bo'ldi uchinchi darsimiz ya'ni refraction bo'limi ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman xudo xohlasa keyingi darslarda yana ko'rishguncha har salomat bo'linglar